оставил поутру, С глубокой бездны дует ветер. Все как собаки на бегу хватают жен. жизни подсластиться на перегруз не хватит сил и не осталось похмелиться ответ найти вокруг себя шагай вперед без остановки Болото зной, трясина грязь Вмиг засосут по жизни робких глаза собачьи. На свете столько страшных бед. Ты поделись своей удачей. Ты знаешь все в твоих руках. загнули виновных Не найдешь никак. И не играй с судьбою в прятки. А истина порой проста. Не нужно сложных объяснений нам не исправить, только смерть. Живи на всю, пока есть время, ответ найди вокруг себя. Шагай вперед без остановки болото зной, трясина грязь, миг засосут по жизни робкие.